Música Sei pronto? Ora comincia il viaggio. Non c'è nessun limite e nessun confine. Guarda come guarderebbe Dio. Trattieni il fiato, apri le braccia e vola. Abbandona ogni paura e unisciti a questo spettacolo, chiamato vita, in questa perfezione, in questa libertà in questo meraviglioso canto, in questo splendido mondo, dove tutto è unico. Celebra la vita, perché tu sei parte di essa. Fermati un attimo e contempla in silenzio la bellezza sbocciare, scorrere, esplodere, tutto intorno a te. Tu sei parte di questo e questo è parte di te.